Ju dan akhirnya meninggal dunia ditembak oleh Sim Suryon, Hera Palace pun hancur kena bom. Episode 12 drama Penthouse yang telah tayang pada Jumat malam kembali membuat penonton terkejut dengan plot twist yang ditampilkan. Penonton dibuat tak bisa berkata-kata dengan plot twist yang terjadi di akhir episode 12 drama Penthouse. Jo Dante, karakter yang selama ini paling dibenci oleh para penonton akhirnya menemui ajalnya di Hera Palace. Setelah berhasil kabur dari rumah sakit jiwa di Jepang, akhirnya Jo Dante menunjukkan tampangnya pada Sim Suryon setelah dijebak oleh Sim Suryon dengan acara pertunangan. Namun kemunculan Jo Dante juga dibarengi dengan sebuah rencana jahat yang telah dipersiapkan oleh Jo Dante. T. Jo dan telah mempersiapkan puluhan bom untuk menghancurkan Hera Palace. Joe Dante muncul di Hera Palace dengan berpakaian sebagai tukang bersih-bersih di acara pertunangan Logan Lee dan Sim Suryon. Dengan menyamar sebagai tukang bersih-bersih itu, semakin memudahkan Joe Dante untuk menaruh bom-bom itu di tempat yang strategis. Setelah selesai menaruh semua bom itu di seluruh bangunan Hera Palace, Joe Dante kemudian menuju ke penthouse dan menunggu Sim Suryon di sana. Joe Dante kemudian menelpon Sim Suryon dan memintanya untuk datang ke penthouse dengan ancaman bom untuk meledakkan Hera Palace. Sim Suryon kemudian pergi ke penthouse untuk menemui Joe Dante, Sementara Logan Lee dan Kang Mari mengeluarkan semua orang dari Hera Palace. Selanjutnya, di penthouse terjadi pertengkaran antara Joe Dante dan Sim Suryon. Sim Suryon mengeluarkan pistol yang telah dia persiapkan di balik gaunnya. Sementara Joe Dante mengeluarkan alat peledak bom. Sim Suryon kemudian menembak Joe Dante di dada kanan dan kirinya. Joe Dante sempat terjatuh setelah ditembak oleh Sim Suryon. Namun saat Sim Suryon kembali lengah dan berniat mengambil alat peledak bom itu, Joe Dante kembali menyerang Sim Suryon dengan pecahan botol. Akhirnya terjadi perkelahian antara Joe Dante dan Sim Suryon. Setelah itu Sim Suryon kembali mengambil pistol dan menodong Joe Dante. Sementara Joe Dante kembali berhasil membawa alat peledak bom itu. Setelah itu Sim Suryon menembak Jo dan T tepat di dahinya dan membuat Jo dan T terlempar jatuh dari penthouse. Namun sayangnya Jo dan T berhasil menekan tombol peledak bom sedetik sebelum ditembak. Seluruh bom itu pun akhirnya aktif sementara Jo dan T jatuh ke air mancur Hera setelah ditembak tepat di dahinya oleh Sim Suryon. Setelah Jo dan T terjauh di air mancur Hera, bom seketika meledak dan menghancurkan seluruh bangunan Hera Palace.